Herkese selamlar ben Emircan ve bugün sizlerle beraber Roblox'a yeni gelen e, savaş oyunuyla karşınızdayım. Umarım videomu beğenirsiniz beğenirseniz like atmayı unutmayın dostlar. Hadi şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar e, Roblox'un yeni böyle gerçekçi grafiklerine sahip olan yeni oyunu Room 2 yani Room 2 ile karşınızdayım. Şu an zaten oyunun nasıl bir şey olduğunu e, ekrandan görebiliyorsunuz. Bugün abi sizlere Room 2 oyununu tanıtacağım. E, oyun cidden abi yani böyle Minecraft, Minecraft diyorum nereden çıktı? Roblox'tan değişik e, bir oyun türü. Şu an mesela görüyorsunuz ben adamı öldürmeye çalışıyorum. Şöyle. Ki alacağım mı zaten bunu? Alamayacağım mı lan? Aldım. Şimdi abi bunu da hemen aldım ve iki kelime aldım. Dostlarım oyunun ismi Room 2. Daha dün açık beta'ya çıktı oyun ve oyun abi bence Roblox'un en iyi savaş oyunu. Tabi daha açık beta'da olduğu için bir sürü şey getireceğini düşünüyorum. Haritaları falan küçük biraz. Ee, onları ayarlanacağını düşünüyorum. Yani daha adam bu kadar güzel oyunu yapıp da salmayacağını biliyorum. Baya bir güzel oyun arkadaşlar. Silahları falan olsun, ateş etmeleri falan olsun. Cidden arkadaşlar bu oyun efsane ötesi bir oyun. Sizlerin de oynamasını öneririm. İşte arkadaşlar haritayı şöyle yavaştan görüyorsunuz. Şöyle double jump var. Sonra arkadaşlar mesela atılmak istiyorsunuz. Bakın altta bir tane bar doluyor. Yani 100 yazıyor ya. O bizim arkadaşlar armorumuz altımızdaki can. E, can en fazla 200 oluyor. Armor en fazla 100 oluyor. E, arkadaşlar onun üstündeki iki tane işaret de sizin deşiniz. CTRL'i kere basaraktan arkadaşlar böyle deş atabiliyorsunuz. Bir kere basaraktan da bir kere atabiliyorsunuz. O barda olduğunda deş atabiliyorsunuz. Ee, Space'e bastığınızda iki kere double jump var arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi ee, bayağı bir güzel oluyor. İşte yerlerde canlar falan var. Şöyle. Bir dakika. Yani silahları falan arkadaşlar göstermeye çalışacağım. Bakın burada böyle bir silahımız var. Bu silah bizim oyunda ilk başta bizim ver yani bize verdiği silah. Ee, bu silahın özelliği arkadaşlar sınırsız mermi olması yani sınırsızca ateş edebiliyorsunuz. Burada böyle bir silahımız var. Bu da arkadaşlar 120 mermili veriyor. Tabi yerlerden mermisini toplayabiliyorsunuz. Ee, burada abi bir tane de süper pompalımız var. Bu arkadaşlar e, en yüksek modu. E, bir tane daha var böyle. Ama vuramadım evet. Şöyle abi deploy yapalım. Bu arada arkadaşlar ben de yeni dersten çıktığım için derslerde birazcık konuşkan olduğum için yani aktif olmaya çalıştığım için derslerde daha fazla not alabilmek için ee, biraz yorgunum. O yüzden cidden abi maruz görmeyin yani. Ben de sizleri eğlendirebilmek için video çekiyorum. Hatta dün yorgunluğumdan boğazım zaten bayağı acıdı ve sizlere video çekemedim arkadaşlar. Ondan dolayı çok ama çok özür dilerim. Ee, videoları abi aksatmamaya çalışacağım. Yani kusura bakmayın. Bir daha olmamaya çalışacak abi. Sizlere videolar çekmeye çalışacağım. Şöyle abi. <laughs> Vurmak cidden zor yani. Birazcık zor gibi duruyor. Ama aslında aim'iniz iyiyse abi çok güzelce oyun alabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi adamı öldürdüm. Taba bastığınızda da arkadaşlar leaderboard var. Şuradan. Abi <laughs> çok zor. Harbi yani aim oturtturmak falan çok zor. Şimdi buradan zırh alalım. Bunlar cam bu arada. O gördüğünüz yeşil de ee, e, zırhtı. Bunlar silah abi. Silahları zaten <laughs> söylemeye gerek yok. Hızlıca abi gidelim. Eee... Şuradan gidelim. Bakın burada bir arkamız var. Aynen bakın bu arada şurada bir tane pompalıyı gördünüz. Bu arkadaşlar normal pompalı. Evet arsenal mantığı yokmuş bunda. Arsenal mantığı olsaydı güzel olabilirdi belki. Şuradan abi gidelim. Oh. Oho. Vurdum 60. Bir tane de 30 vurdum. Hadi. Hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kill aldık. Ya bir pompik oynuyoruz yani. Ne istiyorsunuz? Hemen. Hop. Ha bu arada R'ye bastığınızı da şey geliyordu doğru. Onu söylemeyi unuttum. Arkadaşlar R'ye bastığınızda da şöyle bir şey ateş çıkartıyor. Bunu hiç denemedim. Sizlerle beraber aslında deneyebilirim bunu da. Şuradan süper pompalıyı alalım o zaman ve deneyelim abi. Neden denemiyoruz ki? Şuradan canlarımızı alalım. Zırhlarımızı da alalım. Bakın şurada canlar var ama şunları dış ataraktan arkadaşlar hızlıca alıyorum. Şu silahı da alayım başka insanlar almasın. Evet abi pompikimizi çektik ve gidelim. Evet şurada bir tane daha zırh varmış. Zırhı da aldım. Şuradan abi atlayıp gidiyorum. Gel abi gel. Abi oyun bitti. Ee, bir dahakine deneyeceğim ama yani cidden deneyeceğim. Ee, bu arada arkadaşlar buna ne yakışır? Yani bu oyun aslında neye yakışır derseniz... Hani böyle Yorekok'ta tane hani Yorekok tarzı böyle videolar oluyor ya seslendirmeli. O videolara bu oyun çok yakışır abi yani. Yap zaten yapmayı da deneyeceğim ben. Bakalım nasıl olacak yani. Ben cidden çok merak ediyorum. Aha. Arkana bak, arkana, arkana. Arkana. Oh, kilimi çaldı. Kilimi çaldı. Harbi ya. Kilimi çalma be aga. Ayıp yaptın. Şöyle. Bir dakika. Hemen abi tara. Hop. Hop. Şöyle. Hızlıca. Oho. Arkasına bakmıyor adam. Dur. Ya süper şatkanla vurdular. Ya hayır hayır hayır hayır hayır. R'ye basıyorum bir yandan da denemek için. Aha yaptım. Tamam. Oldu. R'ye de bastım ve abi süper şatkanımızı alıyoruz. Gidiyoruz. Şuradan canlarımızı da alalım. Şöyle bakın. Şuradan zıplıyoruz. Ve bam. <laughs> bir dakika. Ben odaklandığımdan dolayı çok konuşamıyorum. Zıpla. Lan pompalı gitti. Aha vurdum havada. Bir dakika. Hemen şu zırhı almalıyım. Zırhı almasam öleceğim dediğim gibi öldüm. Ama abi şu R'yi atınca cidden R baya güzel. Bu arada oyunun lobisini de göstereceğim şimdi öldüğümde. Şöyle abi sıkabilir miyim? Sıkabilir miyim? Oho tamamdır öldürdüm. Şuradan hemen böyle zıplayıp şunu almak istiyorum. Hop tamam bu da gitti. Şöyle. Hadi. Hadi hadi hadi hadi hadi. hadi. Ah Öldüm tamam. Şimdi ne abi lobiyi şöyle gösterelim sizlerle. Arkadaşlar customize bölümünden silahları yani doğduğunuzda gelecek galiba silahlar buradan ayarlanıyor. Bilmiyorum buraları tam. Buradan mesela selik deyip rocket launcher deyip mesela buradan seçtiğinizde bilmiyorum. Deneyeceğiz şimdi. Settings'de arkadaşlar fovunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Bunu ben genellikle 90 yapıyorum. Ee, burada abi countered weapon pose. Bunu bilmiyorum. Ama bu açık kalsın. Sonra abi e, store. Store'da abi bakın burada Head Wave diye bir şey var. Bu 100 Robux'muş. Burada mesela Chain Gun falan var. Ben bunu arkadaşlar belki sizler için alabilirim. Yani sonraki videoda. Ve abi burada e, Vote Kick denen bir olay var. Yani Vote Kick yapmak için kullanabileceğiniz bir olay. Zaten abi e, hileler yani bunun hilesi her türlü çıkacak zaten. Onu hepimiz biliyoruz. Çünkü abi e, bu oyunların hilesini biliyorsunuz ki kodlama bilen insanlar çıkartıyor. E, ama tabii ki de hilesi çıkarsa da yani bunun çok yani, boku çıkar abi öyle diyeyim. Oha. Bayağı vurdu lan o item. Neymiş öyle? Bir dakika 7. Yok 7 lan. Heh. 7. Bu plazma gun galiba. Nasıl geçiyor bilmiyorum. Ama cidden abi çok OP ve güzel bir şeymiş. Ben bunu sevdim. Yani ben bunu kullanırım. Şöyle abi gidelim gidelim gidelim gidelim gidelim. Aa arkalandım. Diyorsun. Hop. Kardeşim yaktım ama öldüremedim. Yazık kafana. Geliyorum bekle. Geliyorum. Arkadaşlar bu arada video uzun tutmamın sebebi şu. E, hep diyorsunuz uzun videolar çek. Abi uzun videolar falan çek. Ben de arkadaşlar sizler için uzun videolar çekiyorum. Yani çoğu kişi uzun video çekmemi çok istemiş. Yani uzun videolar çekiyoruz ki eğlenin diye. Yani böyle videoları arkadaşlar genellikle 15-20 dakika falan tutamıyorum ama yani sizler için 12-13 dakika tutmayı deniyorum. E, çünkü abi benim de <laughs> yani konuşamam gibi bir sorunum var. Çok konuşamıyorum biliyorsunuz. Bir dakika. Yayında deprem oluyor lan. <laughs> Oğlum ne oluyor? <laughs> Lan yayında deprem oldu. Ben İzmir'de oturuyorum. Biliyorsunuz ki İzmir depremi oldu arkadaşlar. Ama yani bilmiyorum deprem oldu galiba. Sallandım lan birden. Yani aşağıdan tırrrr sesler falan geldi. Birden sallandım. Ne olduğunu anlamadım. Kafamda deli sorular diyorum. Ve abi öldüm. Lanet olsun. Devam ki abi devam ki. Ee, şu el bittikten sonra o zaman videomuzun da sonuna gelelim dostlarım. Şöyle Hop hop hop hop hop hop. Ne yaparsın be? Lan. Öf. Benim yaptığım taktiği yapıyorlar abi adamlar. Şuraya bir gidelim. Lan lan lan. Oğlum bir şey deniyordum ya. Bir şey deniyordum. Bak adam ne yapıyor? Adamın yaptığı şu. Oha. Oğlum yakıyorum da lan. Abi ne kadar canı var göremiyorum ki. Harbi göremiyorum. Oha. Abi Die Yourself'te bir şey var ya. Titan. O kadar kili ben bile alamıyorum lan. Nasıl aldın adam? Yani. Hop. Hop. Tamam. Birini eledik arkadaşlar. Hızlıca devam ediyorum. Abi nereden öldüm? Abi Die Yourself ile. Deme. Die yourself hile. Abi böyle bir oyunda hile açmazsın be ya. <laughs> evet gördüğünüz gibi adam hile. Şurada abi D, Y, E, Urself. Calvut abi. Ben yese verdim. Verdirin abi verdir verdir verdir adam hile ya. Ya hile ya. <laughs> Ya hile de kullanmazsın çocuk. Sen niye hile kullanırsın? Tamamdır arkadaşlar. Hileciyi gönderdik. Birinci olduk. Hadi bakalım. Devam edelim. Şuradan arkadaşlar. Devam ki. Yani böyle hilecileri oyundan atmak için de güzel bir şey yapmışlar. Yani helal olsun. Ee, çünkü abi adamların oyun zevkini nana yapıyorsunuz biliyorsunuz ki ama ben de hile videoları paylaşıyorum ama benim paylaştığım hile videoları yani kimsenin böyle oyun zevkini bozacak bir şey de değil. Yani e, hileler vardır. Böyle hiç yani sadece para kasmak için kullandığın, kimseyi öldürmediğin falan. Yani sadece otorop yapan bir hile vardır. Bir daha bir başka hileler vardır. Oyununuzu bok eden, yani nasıl diyeyim, e, oyun zevkinizi elinizden alan hileler vardır. Ee, biz öyle hilelere karşıyız. Fakat yani ne bileyim oyunda gelişmek için e, para hilesi falan bunlar da yani bence oyun zevkinizi bozmayacak bir seviyede. Abi bu adamlara ben bu kadar vuruyorum. 300 canlı mübarek. E, çünkü zırhları fulleme gibi bir olay var ama vallahi ben birinciyim abi. Ben birinciyim. Evet arkadaşlar birinci oldum çok sıkı oldu. <laughs> Hileciyi dedik abi birinciliği kaptık. Ee, gençler bu videonun da burada sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Böyle videoların devamını istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Bay bay.